Ici, voilà un peu le, dirais, l'écosystème euh, qu'on a en, France, où vous avez les talents, ben, les talents, on va les chercher euh, dans les grandes écoles, on va les chercher, euh, on va les chercher chez les chasseurs de tête, on va les chercher aussi dans, dans, les, dans les grandes entreprises, on verra sur le plateau de Saclay. Vous avez après ben, tous les, tout le système de financement. Le système de financement, vous allez retrouver des business angels, ce sont des gens qui de l'argent et qui, veulent aider les entreprises. Euh, vous, avez des, euh, vous avez des venture capitalistes, euh, vous avez des systèmes de, de, plateformes en fait, de crowdfunding où ben, vous postez votre idée et vous dites ben voilà, je suis à la recherche de 50 000 euros sous forme de dons, sous forme de prêts ou également sous forme de, prise de participation au capital. Donc ça, ça, ça, ça Vous avez également tout ce qui est les, les, incubateurs ou les, espaces de coworking qui se mettent en place et, euh, toutes les fonctions support. Et là, euh, on verra effectivement le cas spécifique d'Incubaliance, de, euh, qui, effectivement est un incubateur plateau sacré. Et tout ça, en transverse, hein, vous avez des organisations qui s'occupent un peu du networking. par exemple, la plus connue à l'étranger, c'est la French Tech Viet, Hein, euh, qui, s'occupe en fait de fédérer les acteurs de tout ce qui est euh, euh, entreprise technologique technologiques au Vietnam, par exemple. Vous avez Business France, vous avez des structures étatiques qui, vont aider qui à, finalement à, mettre les gens en, relation les uns les autres. Et puis vous avez tous les médias spécialisés qui vont, effectivement aborder ces, ces différents.